Com ja sabeu i com sempre ens encarreguem de recordar els presentadors d'aquest programa, el nostre és un programa molt especial i cada setmana tenim un convidat molt especial, així que quan vulga que es presente i ja veureu com ho passen molt bé. <laughs> Hola, bona vesprada i moltes gràcies Francesc per convidar-me al vostre programa. El meu nom és Gonçal Grau, actualment sóc el president de l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc i de la Fundació Nexe. Eh, vaig néixer a Sueca en l'any 1974 i actualment treballo a la Universitat de València en projectes d'investigació sobre teledetecció i altres coses. <laughs> Per... Molt bé, Gonçal, doncs moltes gràcies i benvingut al nostre programa. Gràcies per haver respost a la nostra crida. I bé, com bé has dit, eres el, el president de l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, que és una associació que ara podem dir que compta amb 25 anys d'història. Exacte, en guany complim els 25 anys. En guany feu 25 anyets, ja, esteu, mm -hmm. ja sou majorets. I, i bé, és aquesta història la que volem a lo millor un poquet esporgar i espigolar a veure, a veure què traiem de trellat de, de tota la vostra trajectòria. Eh, com sempre, ens remuntarem als orígens de, de l'invent. Estem parlant de l'any 1991, la Universitat de València, una sèrie de d'estudiants que estàveu en aquella època compromesos dins del bloc d'estudiants agermanats, que era el principal eh, sindicat estudiantil d'Esquerra i el Principat Sindical Estudiantil de, de la universitat. I bé, conteu-nos o conta'ns com, com va néixer la idea de crear una nova associació. Bé, eh, jo no estava entonces encara, però... <laughs> Eh, en aquell moment, diguem-ne que, que per a alguna de la gent que, que estava formava part del BEA, sobretot era el col·lectiu de dret, eh, n'hi havia com una tensió a l'hora de treballar des del BEA perquè n'hi havia una divergència de criteris entre si havia d'aportar-se per una via més, més valencianista, més progressista però valencianista, o més d'esquerres, més més d'un altre sentit. Eh, en aquell moment, mm, per a evitar aquest tipus de disputes i de, de, de baralles que no duien cap en lloc, es va decidir pues, crear una associació eh, cívica eh, que en aquell moment eh, es va focalitzar sobretot en treballar per el tema de, de la llengua, que pensaven que era eh, en aquells moments molt important perquè era de, de, estar en una situació molt més delicada de la que està ara, encara que ara tampoc és que estem molt, molt millor, eh, i, i es va decidir crear eh, l'associació Tirant lo Blanc Joves per la Llengua. Uh mhm. -huh. Bé, d'entrada sembla una bona idea, no? Vull dir, n'hi ha tensions dins de l'associació, de l'organització, i en comptes de millor muntar 27 decisions, que és una història típica, millor pot ser del valencianisme i de l'esquerra, simplemente es munta una associació, podríem dir, d'idea, no? Un, un banc sí, o... vull dir, no era una associació que anava a competir amb el BEA com a sindicat, el BEA és i ha sigut i serà mm, per sempre el nostre sindicat de referència a la Universitat de València, però sí que necessitàvem com un, un, un mitjà un instrument per a poder dur endavant aquelles iniciatives, aquelles propostes que, que, que més enllà també de la universitat pensaven que feien falta per a, per a avançar en, en la construcció de, de, de la, del nostre país, en, en la recuperació de la nostra llengua. I per tant eh, van pensar que, que una associació de joves per la llengua era un bon, un, un bon instrument. Mm -hmm anem a posar un poquet més d'atenció a, a aquell moment històric de 1991 estem parlant de, de militants, d'estudiants que formen part del bloc d'estudiants agermanats, el nucli, diguem, que està en la facultat de dret, però, si no m'equivoco, la fundació és en, en filologia, se celebra això? Eh, sí, sí, el nucli era dret, és més representatius dret, però con, en, en filologia també n'hi havia un, un, un nucli important i va ser on, on, on es va crear i tal. Uh -huh. Diguem que n'hi havia gent de diverses especialitats, de diverses carreres, uh -huh i creen l'associació que en un principi es diu Joves per la Llengua, no? Sí. I diguem dins del BEA més o menys quin sector representaria aquesta gent o, o quin nom rebien? O... Bueno, en, <laughs> en aquell moment eh, les baralles i els malnoms que se deien uns a altres a, a, a la gent que, que van decidir que era el tirant se'ls acusava de, de falleros, eh, wow. massa falleros. Eh, el tema de, de, de, de fer coses més valencianes està mal vist per, per alguns sectors però bé, no, Sí, perquè... Eh, ja saps que la gent necessita crear etiquetes que, que, que, que, que ajuden a identificar millor. En aquell moment se'ls va acusar de falleros, després ens acusaria de pancatalanistes, vull dir, hem patit moltes etiquetes. Moltes etiquetes, totes molt boniques. Sí. Falleros de quota, així per curiositat, molta gent hi hauria? O... Pues falleros, després eh, molts de nosaltres ens vam implicar molt en la falla Universitat de Vella, plaça del Patriarca, uh -huh Eh, jo mateixa vaig ser fallero durant 4-5 anys, crec recordar, fins al 2000 o així. I, I bé, vull dir, és que les falles, al cap i a la fi, són una, una expressió més de, de, de la nostra festa, de la nostra cultura, i pensàvem que també era important eh, participar d'això que, que, que, que, que formava part de la societat. Vull dir, eh, molta gent participa de les festes, de les falles, perquè no ho havien de fer els valencianistes, no? Mm -hmm. eh, clar, eh, i si acusació pot ser de Falleros ve perquè a lo millor ara és un poc sorprenent, no? però en la dècada dels 90, sobretot a principis, dins de l'àmbit universitari, era una manifestació cultural que estava prou mal vista. També és veritat que a lo millor el, el, el mitjà faller no ha sigut, no ha sigut tot, no s'ha adaptat a la modernitat tot el que ens haguera agradat, i diguem que mm, potser la vostra línia era més eh, convergent en el que seria la, la realitat sociològica de, de València o... Bé, nosaltres el, el, el que consideràvem en aquell moment és que n'hi havia debats que eren estèrils per a la societat, vull dir, eh, el conflicte entre banderes o el conflicte entre la denominació de la llengua i tal, eren debats estèrils que calia superar per a poder avançar més enllà del que estàvem fent. Vull dir, eh, per a nosaltres mm, el, el, els símbols són pues, els que estan aprovats per l'Estatut d'Autonomia, per la llei, i, i, i és que la majoria dels valencians senten com com a propis. Vull dir, eh, no, no veiem que, que fet d'allà una lluita in, ineludible i insubornable de certs símbols hagués de ser el cavall de batalla. N'hi havia altres temes molt més importants que... Eh, per estar perdent temps en aquest tipus de coses no estàvem duent endavant mhm. no? I, igual que el tema de, del nom de la llengua, vull dir, nosaltres en les nostres bases ideològiques que aprovarem en 1995 un poc fruit de la reflexió de tots nosaltres, de tots els que van participar i, i, i fruit d'altres eh, treballs anteriors com Document 88 o d'Impura Nazione i, i, i fruit de, de tertúlies en l'hotel anglès que després nosaltres recuperarem altra vegada, eh, vam eh, aprovar en una assemblea unes bases ideològiques que eh, abogaven per aquesta superació del conflicte, per centrar-se en la construcció de la nació valenciana, és a dir, per a nosaltres el nostre camp d'acció era València, la seva ciutat, el cap i casal, la ciutat de València l'havíem de recuperar com a cap i casal de tot i, i, i per tant havíem d'anar més enllà d'aquest conflicte de, de llengua, de símbols i tal, per a anar a les coses que realment preocupaven els, o que eren importants per als valencians, economia, eh, societat, eh, serveis... dir, la qualitat de vida. Vull dir, en, en si, el valencianisme per a nosaltres ha de preocupar-se per millorar la qualitat de vida des, des que vivim a, a València. En el seu territori. Mhm. I bé, diguem que la vostra lectura del valencianisme era menys essencialista del que serien altres lectures que hi havia per aquesta època, i això vos porta a crear, sé que estic repetint-me, però vaig a dir, el repàs d'una trajectòria no deixa de ser això, eh, creu una associació de joves per la llengua. Molt bé. I diguem que a poc a poc aneu fent els primers actes i quan arriba el temps més o menys de sentar les vostres bases ideològiques, que abans s'ha esmentat, això corre més o menys en el curs 94-95, és quan també canvieu de, canvieu de nom, no? Sí, diguem-ne que eh, l'associació també creix, eh, s'incorporem molta gent que, que ja no érem de la Universitat de València, sinó que érem de la Universitat Politècnica, eh, com per exemple jo mateixa m'incorporia en el 93, Eh, I això també fa dir que, que, que, que busquem un altre model. Com t'he dit, no sols era la llengua el que ens movia, sinó que eren moltes més coses. Pensàvem que calia parlar d'identitat, calia parlar d'economia, calia parlar d'història, calia parlar de moltes coses, i per tant decidim crear un model nou i eh, passem a denominar-nos a Associació Cívica Valenciana Tirant lo Blanc eh, ens dotem d'un document organitzatiu, d'unes bases ideològiques, d'un pla estratègic, perquè nosaltres sempre ens agrada saber cap on anàvem. Vull dir, eh, avançar, avançar sense saber cap on vas, eh, a voltes el du a, a pegar dos passes enrere més que un endavant. I nosaltres preferim sempre tindre clar cap on anem i les passes que peguem endavant que després no ens puguen dur cap endarrere. I, I va ser quan decidirem crear l'associació cívica valenciana lo Blanc i ja englobàvem més gent de, de la Universitat de València, de la Universitat Politècnica i fins i tot teníem també en la Universitat Jaume I i en la Universitat de, De, Can del nostre va ser, un, eh, bueno, i és encara un moviment molt universitari, molt arrelat a, a, a les universitats valencianes. Això és el que jo volia destacar perquè, clar, eh, de fet, en esta primera època és la història del tirant és indesligable de la història de l'associacionisme universitari i veiem que més o menys el, el centre de, del caldo de cultiu és, és la Universitat de València. Uh -huh, sí, la Universitat de València i la, la Politécnica. Però cap i a la fi eh, eh, hem de reconèixer que en la ciutat de València, eh, malgrat que se diga que és centralisme, però és que pas en la majoria de les coses. O sigui, són importants les comarques. Si jo vinc de Sueca i de la Ribera de Baixa, i hi passen moltes coses, però és ben cert que eh, eh, eh, la ciutat de València construeix eh, que, que, que, que ens juntem eh, eh, tota la gent que, que, que ve a estudiar a la universitat i tal, i, i jo crec que és un caldo de cultiu molt, molt positiu i és el, també el que buscàvem nosaltres en el Tirant, amb, amb això de juntar-nos amb gent de Castelló, d'Alacant, d'Elx, d'arreu de, de, de, de tot el País Valencià que venien als nostres actes i sobretot a, a les escoles d'estiu que, que muntaven com a punt important de formació i de debat i allí el que, el que es feia era eh, posar en comú tot el que cadascú feia aïlladament en el seu poble o en la seva comarca i tal, es posava en comú i, i, i, i es creaven sinergies i es creaven activitats que eren molt més positives i tenien més ressò que no l'activitat individual de, de, de cadascú. I això era la, la filosofia i l'objectiu. I, I la universitat en si, la Universitat de València, la Universitat Politécnica, pues, clar, era on més eh, s'aglomerava més gent i, i, i més era fàcil aquesta convivència i aquest intercanvi d'experiències i, de, i de treball en comú. És curiós perquè fa poc has, has dit no? que un dels vostres interessos o de les vostres aspiracions era fer de València una capital, no? de capital d'un país i, i que exercirà com a capital, però en certa manera se li està reconeixent ja que en totes les seves mancances està exercint aquest punt de capital quan és el lloc on al final passen totes les coses. Mm -hmm. Reflexions sí. en veu alta, vull dir, tampoc tampoc anem a donar-li molt eh, no, més. Bueno, no, anem a, no anem a descobrir tu i jo el que és una capital, sí, sí. Eh, malgrat que, que, que de, és, de, és cert que de vegades eh, s'actua d'una manera centralista, que la ciutat de València hauria d'estar més connectada amb, amb per exemple, amb l'altre gran pol d'activitat que és Alacant Elx, però és que això ho hem de reivindicar, perquè si no està connectada és per culpa de no tindre unes bones infraestructures. Mm. Dir, si potser n'hi haguera una millor connexió amb rodalies, amb un tren digne, amb una carretera que no hagués de pagar un peatge, potser eh, València seria una capital, però una capital molt més amigable i molt més propera a, a la resta del territori. I fins i tot descentralitzada, perquè I podria, entre cometes, encara que mm. és una visió molt paternista, podria delegar l'energia en Alacant. Sí, sí. Per exemple, no sé, jo Eh, recorde, jo vaig estar treballant una temporada en Cartagena i allí, eh, que recorda, si no recorde malament, l'assemblea la, de la comunitat de Múrcia està en Cartagena, mentre que el govern està en Múrcia capital. Vull dir, tenen una mena... Com allí, eh, que és, una de les coses que em va sorprendre, hi havia un moviment independentista de Cartagena independiente. Vaig veure allí la pintada, i eh, dic, madre meva, com estem? <laughs> Quina sorpresa. Les, les cuetades del cantonalisme sí, sí, sí. de Cartagena. Mm -hmm. Mm, val. Aleshores estem parlant d'una associació que naix a la Universitat de València, a poc a poc se va expandint, sobretot al Politécnic. tenint en compte que en el Politécnic no n'hi ha sindicats estudiantils, també podem veure que, és una, que ja n'hi ha una, com una voluntat de traspassar fronteres, i en l'any 94-95 venen les bases ideològiques del tirant. Uh mhm. -huh. I quines són les conclusions que negre sobre, sobre blanc deixeu en, en aquestes bases? pues, eh, comencé a, a anomenar al nostre país València, la nostra llengua valencià, eh, per dir que el marc na nostre nacional és València, des del Senya fins al Segura, i sobretot jo crec que el més important és eh, reconèixer que, que, que cal avançar en, en, en el tema dels conflictes i oblidar-nos de marcar molt clar que la llengua és el valencià, però que és una llengua comuna amb Catalunya, amb les Illes, amb la Franja, amb l'Alger, amb l'Alguer, eh, i que, que el nostre és un, mm, un país que cal construir de la senyal segura, que és el valencià, uh mhm. -huh. i que després és clar que anem a tindre uns lligams estrets econòmics, culturals, eh, socials, amb altres territoris que parlen el mateix que nosaltres, però eh, jo crec que els esforços els havíem de dedicar a construir eh, el País Valencià i a, i a i a fer més visible que, que, que n'hi havia un, una altra manera d'avançar i de treballar per, per la nostra gent. Mm. I Eh, en aquesta estratègia o en aquesta voluntat de superar conflictes és quan també heu de teixir complicitats en altra gent, no? Sí, eh, nosaltres sempre hem, hem apostat per un valencianisme en xarxa, és a dir, nosaltres no estem sols en el món associatiu ni estem sols en la societat valenciana i sempre hem intentat crear sinergies i crear actuacions conjuntes amb aquells que, hem, que han volgut col·laborar amb nosaltres i que hem pensat que podíem eh, fer coses de profit. Eh, en aquell moment, per exemple, en què nosaltres intentàvem superar aquest conflicte que s'acabara i tal, ten, ten, tendir ponts amb, amb el que s'anomenava l'altra banda, banda del riu, no? Suposo que eh, eh, eh, era eh, en aquell moment, per exemple, amb joventut valencianista, que eren un grup de joves també que venien més del sector d'Unió Valenciana, però un sector més valencianista, que, que també és en aquesta línia d'intentar superar conflictes, de, de, de fer que, que, que sí, que reconèixer que el valencià era una llengua comuna amb altres territoris com Catalunya i les Illes, però bueno, eh, eh en aquest sentit eh, nosaltres comencem a col·laborar i a fer actes també conjuntes amb ells i després ha sigut una constant en la nostra, en la nostra activitat, vull dir, sempre ens hem sumat a totes les iniciatives de valencianisme en xarxa, som membres d'Escola de, Valenciana des del 99, crec, si no recordo malament, des de 99 som membres d'Escola Valenciana. Eh, ara, per exemple, estem treballant també en la xarxa d'entitats del País Valencià, vull dir, eh, sempre en, en, en Valencians pel Canvi també hem treballat, en, en tot allò que, que hem considerat que podíem mm, eh, dur ah. sinergies i avançar, sempre nosaltres hem estat a, per col·laborar. Uh -huh. Eh, clar, parlàvem de JB, el JB era el sector aperturista d'Unió Valenciana mm -hmm. i, de fet, acaben exposats per això Sí, sí, sí. I també ha hagut gent a millor que venia a associació que al final ha acabat tenint molt de protagonisme en la vostra, no? I sí, sí, sí, sí, molt, molt de protagonisme. Clar, al final crees un vincle personal de relació, d'estar de, de, treballant colze a colze, que, que al final eh, eh, quan ells ja d'una manera manifesta declararen que pensaven que el valencià era el mateix que se parlava a Catalunya i tal, això va crear una reacció dins, de, dins del seu sector, eh, que, que, que els va afectar, fins i tot dins de, de, de joventut valencianista n'hi havia diferents eh, eh, postures en quant a quina havia de ser l'estratègia. Alguns optaren perquè anar-se'n o continuar en Unió Valenciana i altres optaren per eixir-se'n i, i passar a, a, a col·laborar més amb nosaltres i en aquell moment amb el bloc nacionalista, això que, que estava gestant-se eh, en aquest sentit, pues, sí, pues, n'hi ha gent que després ha, ha, ha sigut molt important des de, des de la nostra associació. Mm -hmm. Val, eh, més o menys estem tocant <laughs> diversos mhm. temes, però estem entre l'any 95 i l'any 98-99, sí. que tu dius que és quan se funda el, el bloc se funda 98 i 98, 99, és un sí. procés. Mm -hmm. eh, val, més o menys per aquesta època, quin tipus d'activitats podríeu fer vosaltres? pues nosaltres, eh, en aquell moment, ens centràvem molt en la formació eh, era un dels nostres eh, camps de batalla continus perquè pensaven que que, que necessitàvem eh, adquirir habilitats eh, més enllà del que s'aprenien les universitats, que era la nostra una formació pues, bàsica en el que tu havies elegit, en filologia, en topografia, en econòmiques, eh, calia eh, formar-se més enllà, vull dir, calia formar-se a l'hora de pues, eh, com parlar en públic, dinamització i altres coses que no s'estudiaven en la carrera, pues, llengües... Eh, eh, identitat, nacionalisme, història del valencianisme, economia... És dir, tot això era... Eh, nosaltres sempre intentàvem fer activitats de formació i tertúlies, debats... La nostra principal eh, activitat era l'escola de formació, l'escola d'estiu que muntàvem tots els anys. Allí ens reuníem eh, durant tres o quatre dies tots els joves pues, d'això, des d'Elx fins a Benicarló, Vinaròs, tots ens reunim allí quatre dies, teníem conferències, teníem tallers, i, i, i després, eh, pues, com sempre, també n'hi havia la festeta i tal, i el, i el moment de, de les relacions eh, personals per a poder teixir aquesta xarxa de, de gent eh, que treballa pel valencianisme per tot arreu. No? I després eh, eh, recuperem les tertúlies de l'hotel inglès, estigueren també durant molt de temps fent-les i després pues, participàvem també i amb actes simbòlics de les manifestacions. Nosaltres, si no recorde malament, en el 96 va ser la primera volta que amb, amb Joventut Valencianista eh, decidirem a assistir a la manifestació cívica del 9 d'octubre del matí uh -huh. i allí que ens plantarem. Eh, no era, en aquell moment no era un terreny massa a, a, amistós ni agradable per a la gent que proveníem i que, que se'ns acusava, perquè, com he dit abans, eh, n'hi havia gent que ens acusava de falleros, però <laughs> n'hi havia, per una altra banda, n'hi havia gent que s'acusava de pancatalanistes, rojos, comunistes, diablistos i... I coses i, I coses pitjors. I, però nosaltres pensàvem que, que que, que la manifestació cívica del matí era una manifestació de tots els valencians, que ningú ens podia dir que nosaltres no, no podíem participar. I, i amb, amb joventut valencianista nosaltres començarem a, a intentar anar. Eh, N'hi hagué un any que, que intentàvem fer un acte simbòlic que ens plantarem allí amb unes banderes blanques, a veure què, què passava, no? Com, era un, com una crida a la pau, vull dir, eh, Eh, anàvem amb banderes blanques i portàvem una pancarta que dia els valencians som gent de pau perquè els valencians no volen conflictes, era el, el, la nostra aspiració, no? els valencians som gent de pau. I allí que ens plantarem de matí, amb les banderes blanques, mm, tinguérem de tot, tinguérem gent que ens xiulà, que ens insultà, però també eh, n'hi hagué gent que, que ens va aplaudir i que es va dir molt bé i tal, i, i va ser un, un acte molt bonic. Després per la vesprada eh, que et pensaves que estaries <laughs> més en casa, ens passava un poc el mateix. Mm. On aneu amb les banderes blanques? Que no mos rendim! Dius, és que jo tampoc em rendisc, si em rendia no estaria així. La gent no acaba d'entendre, però eh, pensàvem que era important en aquell moment fer aquests actes de, de, de crida a la pau, al consens, al treballar realment per al que, per el que era important, que no era en, els temes que ens ocupaven. Sí, de batxesteris, mm, de banderetes i de, i de que si el valencià és valencià o no és valencià. A més, vull dir, tampoc és que siguin no és que jo crec que la conclusió estava clara. El, el valencià Vull dir, eh, acreditat per tota la comunitat científica, el valencià és una llengua comuna amb el català, amb, eh, vull dir, cadascú que l'anomene com el vulga, però la llengua és comuna. Uh -huh. Tenim un origen comú, un origen comú i tal. I després el que calia sentar i tindre clar és que treballaven per a, per a València. Uh -huh. Això es podem dir que en 1996, en la vostra participació en la processó cívica del 9 d'octubre, és la primera vegada que eh, un col·lectiu de d'origen o de tradició fusteriana participar en, en, en l'acte. Sí, per lo menos durant molt de temps, sí. Jo no sé si, si abans n'hi havia, però mm, sí que és cert que va haver una, una època en què no participàvem i nosaltres pues, crec que de, de, vam ser de, de, dels primers. Uh mhm. -huh. Després ja han vingut més gent darrere que, que han pres el, la, el testimoni i ho han fet molt bé, molt bé, molt bé. Un ara jo crec que sí que la... Sí, no, ara està consolidat, però vull dir, així ha sigut un testimoni també un poquet, podríem dir que intermitent, no? A principis mm -hmm. del 2000 mhm. estava el col·lectiu Dionís? Sí, doncs ja no... Nosaltres ahir vam veure també un... Un pas al costat. Sí, clar i després ve ja, bueno, això ja és eh, reflexions en alta, després ja vindria quan el bloc jove tímidament mi, finals del 2000 ja, que al final és el que acaba consolidant-se. Sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé, jo crec que han fet una tasca molt important i molt valenta la gent jove de, de, de reivindicar d'això, que volien participar en una manifestació que ens, és tan nostra com de qualsevol altre que, que viu a València i de fet un dels impulsors d'esta iniciativa a finals del 2000, que aleshores òbviament no era membre del Tirant, és l'actual secretari general, el senyor Amadeu Mesquida. Sí, correcte. Sí, bueno, Amadeu ja fa temps que col·labora amb nosaltres i el mhm. soci, sí, en aquell moment crec que, no sé si, si era soci o no, però bueno, ja, ja ens coneixíem i sí, sí, sempre hem, hem treballat conjuntament. Mm -hmm. I bé, eh, intentar trencar conflictes fins i tot trencar esquemes en aquelles banderes blanques i arribem més o menys a lo que serien els 6-2000, no? Sí, sí, sí. Eh, la nostra també sempre ha sigut... A... Eh, 25 anys, però ha sigut també una, una història plena de, de renovacions, de reinventar-se, de pensar, de planificar, de crear estratègies i tal, i d'intentar adaptar-se a, a la societat en què vivim, perquè clar, la societat va avançant, eh, no, et pots quedar, no et pots quedar immòbil perquè perds el tren. Mm. Per tant, nosaltres sempre hem estat a, eh, intentant eh, reinventar-nos i adaptar-nos i ser el més eficaços possibles. En l'any 2000-2001 eh, van tindre una renovació de, de càrrecs i vam eh, decidir apostar a banda de per la formació, per la, la, la generació de, de discurs, la generació d'idees, el, el, el mm, intentar eh, promoure debats que en, fins en aquell moment no, no, no no hi havia, des de, sobretot des del nostre moviment no, valencianista, intentar promoure-los, intentar eh, que forem mm, diguem-ne positius en el sentit d'aportar idees, debatre i traure'n conclusions. En aquell moment del 2001, eh, 2002, plantejarem la, la creació de la primera re, revista Nexe, que era una revista amb un conjunt d'articles que encarregàvem a personalitats importants, de tants valencians com de, de fora de València, que intentava eh, reflexionar i posar a la llum alguns temes importants eh, que considerem. Pues, el primer número eh, crec que va ser, si no recorde malament, el, el model d'estat. En aquell moment, ja, això, el 2003, ja nosaltres eh, començàvem a debatre quin havia de ser el model d'estat també és l'època del Play Barretxe, més o menys, no? Sí, exacte. De fet, I Barretxe va... Si no recorde malament, I Barretxe va ser un dels articulistes. Uh mhm. -huh. eh, després parlarem d'economia, parlarem un altre número de Corredor Mediterrani, Vull dir, nosaltres amb la revista Nesse ja vam començar a intentar posar damunt la taula eh, una agenda valencianista que era tan, de, de, moda. <laughs> de temes que consideràvem molt importants per, a, per anar avançant eh, eh, eh, eh, en millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Clar que sí en certa manera també és eixir un poc del, del gueto, podríem dir, no? perquè heu comentat no, la primera etapa era de formació, que òbviament mm -hmm. sempre està bé tindre una formació com a persones humanes i com a intel·lectuals, però jo crec que això és, és aplicable a molts debats de la història del valencianisme, al final se queda en un gueto. Mm -hmm. Aleshores, també podríem dir no, que potser fa 15 anys vau decidir que a banda de crear aquestes idees caldria, calia llançar-les o... Clar, vull dir, eh, les idees són útils en la mesura en què mm, tenen un impacte en la societat o, o se duen endavant. És dir, mm, les idees, els plans, les proposicions poden ser castells de focs artificials molt bonicos, però si no són pràctiques, si no són útils, doncs bé, eh, has dedicat un temps, però has de buscar, jo crec que la que siguin positives i que siguin eh, pràctiques i que es puguen dur endavant, no? I per això nosaltres, clar, tampoc nosaltres tenim la, la, la possibilitat de, de poder implementar-les, però si no es genera el debat i intentem arribar a conclusions, intentem que la gent que sí que pot prendre eh, decisions eh, estiga pensant que és important que la decisió en aquesta matèria, en aquest tema, eh, tinga en compte el posicionament de, del món valencianista, clar, mm, fins ara jo crec que eh, mm, havia hagut com un moment en què nosaltres, que això eh, va estar molt ben plantejat, no? la batalla de València, a, a, eh, a molt de, del món valencianista se li havia venut el tema de debatre sobre la llengua, sobre els símbols, i pegar-li voltes i pegar-li voltes, i eh, mentrestant els altres anaven decidint les coses importants, pues, els, les infraestructures, el model de finançament, el model d'estat, les Fins competències... Fins i tot el model simbòlic i lingüístic fins i tot el model lingüístic, i per tant nosaltres pensàvem que, que des del valencianisme havien de començar a, a plantejar estos temes també, eren importants i havien de començar a dir la nostra. I la, comença com a revista Nexe, no? Sí, comença com a revista Nexe, i després ja eh, més endavant, ja eh, cap al 2009, diguem-ne que, que des del tirant ens plantegem que cal anar un pas més enllà, que potser és moment de, de crear un altre instrument. El Tirant eh, és una associació cívica, una associació que, que a banda de, de generar discurs també ens dedicàvem eh, pues a fer cursos de València per a pares i mares, a fer activitats en la universitat, a... Eh, l'associació Tirant en, en, en general també és una associació jove universitària i necessitar un, un altre element, un altre instrument per, a, per anar un poc més enllà. No? I va ser quan van decidir crear la Fundació Nexe i que es convertirà en un laboratori d'idees eh, valencianistes que, que foren útils i que posaren eh, damunt la taula eh, els temes importants per, a, per als valencians. Eh, en 2009 iniciem tots els tràmits, Eh, com ja he dit, nosaltres ens agrada fer les coses ben fetes, debatirem tal i, i aconseguirem crear la, la Fundació Nexe i, i, i el nostre objectiu era eh, crear eh, un think tank homologable a allò que eh, en qualsevol eh, nació sense estat, en qualsevol país, n'hi ha think tanks que elaboren aquest tipus de discursos. I així a València, malauradament, eh, no teníem ningú que, que, que, que jugar a aquest paper, que no, nosaltres tampoc és que siguem un, un d'això, però intentem fer la, fer la nostra. Que, de fet, actualment esteu englobats? Sí, en... de, de fet, nosaltres des de fa tres anys... Des de fa relativament anys, poc, un parell pot ser. Sí. Eh, formem part del Centre Morisco Petiers, com a Fundació Nexe. El Centre Morisco Petiers engloba a les fundacions de, de, diverso, de diverses nacions, sobretot eh, relacionades amb, eh, amb eh, la EFA o, o ALE, l'Aliança Lliure Europea, a nivell europeu, i allí n'hi ha pues, representants eh, catalans, la Fundació Josep Irla, n'hi ha representants mallorquins, eh, n'hi ha representants aragonesos, de la Junta Aragonesista, n'hi ha representants corsos, de fet... flamencs escocesos Exacte. Eh, De fet, nosaltres... Eh, eh, en guany l'assemblea del Morisco Petiers és a, a Còrsega, uh mhm. -huh i allí participarem, perquè nos, a, a, nosaltres pensem també que, que el nostre tampoc no és un cas aïllat, el cas valencià, i el que necessita també és una visualització a nivell in, internacional. I a més també veure què, què hem fet en altres llocs, a veure que, com han aconseguit arribar al punt, doncs, per exemple, Eslovènia, que és també crec que també en forma part, eh, una de les conferències que n'hi haurà en l'assemblea del Centre Morisco Petiers és de eh, l'advocada que va dur endavant tot el procés d'independència d'Eslovènia. Esperem aprendre coses. Mm -hmm. És que, de fet, has dit, no són tan diferents. És que si analitzem un poc, que tampoc és que sigui jo un expert per a parlar d'aquest tema, no? Però la història de Flandes, en Flandes també Vull dir, en Flandes que parlen flamenc. El flamenc què és? Neerlandès. Uh mhm. -huh. Però n'hi ha gent que dia que el flamenc no era neerlandès. Uh mhm. -huh. Després sabeu sí. que no, que sí que és el mateix. I diuen els seus consensos socials. Però és que moltes de les tonteries que hem estat fent els últims 100 anys a lo millor hi ha anat que fa 70 anys o fa 50 anys estaven fent-les. Sí, sí, sí. I nosaltres, un dels, dels tallers que, que més me van agradar a mi va ser el de eh, Rafa Company, que ara és director de, del Movim, eh, ell feia un taller de llengües i identitats a Europa, i, i parlava de tots aquests casos, del, caso, del cas de Flandes, del cas també de les repúbliques balcàniques, mm. vull dir, i, i, i ho explica molt bé i, i te fa veure que, que, que certament el, els valencians tampoc és que estem inventant la, la pólvora. Vull dir que, que n'hi ha molta gent que, que té eh, les mateixes inquietuds i que té els mateixos problemes que nosaltres i per tant eh, és positiu sempre escoltar aquestes experiències i jo crec que sempre em podràs traure alguna cosa a aprendre i, i, i millorar en el teu dia a dia la pólvora no l'hem inventat, però jo crec que sempre hem sabut utilitzar-la molt bé. Millor que altres, ja t'ho dic, millor que altres. I bé, bueno, això del Mauritius tot i que ser cronològicament hauria haver-ho deixat per al final, també és interessant, no? Sou un, és una fundació, crec que se descriu com a d'estudis europeus. Sí. És de I, caràcter federalista idees, europeu. Idees per a Europa, uh mhm. -huh. ens diu. Uh mhm. -huh. I també destaqueu perquè sou de les poques associacions que no, forma, que no és una fundació que depenga de cap partit polític. Exacte, sí. Nosaltres mantenim la, la nostra independència, malgrat que sí que tenim molt bones relacions amb, amb, amb el partit que nosaltres considerem que representa ara per ara eh, millor que ningú és de fer els interessos dels valencians. -huh. I en això pues, sempre hem, hem col·laborat i, de fet, nosaltres no, no som la fundació de ningú partit, però sí que és cert que eh, des del bloc nacionalista va haver un, un suport per a que nosaltres en formarem part a, al Centre Maurice Copetiers. Uh -huh. Molt bé, està molt, molt interessant això. Uh -huh. I bé, tornem al moment en què se, funda, en què se crea Nexe, que òbviament és un tema que dona molt de sí. En aquest moment també, en certa manera, podem dir que el tirant està donant un pas enrere, no? Perquè és com que li cedeix anexe, encara que al final tot estiga molt relacionat, li cedeix anexe pot ser la idea de ser l'avantguarda intel·lectual o de, o de posar en, en, en la societat aquests debats, que com hem dit era l'objectiu que teniu en ment quan creu la revista, i se queda més com a associació. Eh, sí, eh, la idea és que Nexe esdevinga un contenidor d'idees, un generador de, de debats i que el tirant recupera un poc més l'activisme, eh, el, el, la denúncia, la defensa de, dels drets, o, dir, o, o la reivindicació de temes com, com, com la llengua i que Nexe esdevinga pues, un, un generador d'idees. Al a la llarga potser eh, tindrem vides separades, això no se sap mai, però sí que intentem començar a, a, a diferenciar els, els camps d'actuació. Uh mhm. -huh. I no és que hagem fet un, un pas enrere. Vull dir, eh, ens dediquem a altres coses perquè ara ja nexe, vull dir, intentem diferenciar, el, eh, el tirant es dedica a unes coses que, que que Nexe no es dedica i Nexe té el seu camp d'actuació. dir, no, ara tenim dos instruments per anar fent coses. Mm. dir, en, en Nexe, sobretot, ens hem centrat en el tema de generar publicacions, vull dir, documents, reflexions de, de, de, de de temes i, i, so, i de persones que nosaltres considerem que tenen eh, molt a aportar i moltes coses a dir i, i, i, i tenim la nostra col·lecció d'emos que són demos fulls de, de recerca i investigació en la qual ja portem 8 números publicats eh, que han tractat temes tan diversos com la llengua, el primer d'ells, eh, l'economia, el finançament, eh, el tema de la bambolla urbanística, tema d'urbanisme també en quant a a La ciutat construïda, que era un, un demos de, de David Estal, Ramon Marrades i Gemma Segovia, que parlava de, del pas de, del pla urbanístic al procés ciutadà, i uh, de temes de democràcia, eh, amb Carlos Villodres, i reforma de l'administració, vull dir, <laughs> toca ja molts temes. I ara l'últim, que, que jo estic especialment orgullós i que, que està eh, tenint molt bona rebuda, és el, el valencianisme enfront d'Espanya, una anàlisi estratègica de, de Madeu Mesquida. I, I que, que va ser recom... presentat en el <laughs> segon programa d'este programa. I, I que vos recomana a tots eh, la seva lectura i la de la resta de, de demos. Ja que estem parlant del demos, és curiós, no?, perquè és una col·lecció que millor la feu si vius és un poquet... Perquè, clar, el format és millor una quartilla, les portades són molt simples en el sentit de que cadascun és d'un color, però uh mhm. -huh. és molt auster en el disseny i podríem pensar, pues això, clar, damunt publicat per una associació d'un think tank, te pinta lo millor un poquet així com de pamfletet, però realment, o sigui, és que estan a la venda al públic en llibreries fins i tot, i a poc a poc és que és una col·lecció que està, està rebent una, una rebuda que... Uh mhm. -huh. Vull dir... Sí, no. Eh, estic pensant en el cas d'Amadeu Mesquida, sí que ha sigut molt trencador, però també Villodres o, o de finançament del de Rafa Benito, al final s'han convertit en llibres de capçalera. Uh mhm, -huh. Per a molta gent sí, estem ben orgullosos. Eh... Nosaltres, eh, a banda de, de vendre'ls en llibreria i tal, també estan totalment disponibles per a la descàrrega en PDF gratuïta des de la nostra pàgina web, fundacionexe.org, <laughs> i i, I el que volem un poc enllaçant en el que te dit abans eh, és que això siga útil, vull dir, eh, i per tant el tema de, de que estigui assequible a tots i, i no centrar-nos en que el disseny jo crec que està molt bé, és a vostè, però està molt bé, perquè el, el que és més important és que es puguen transmetre aquestes idees i per tant com tampoc disposem de mitjans econòmics eh, més enllà de, dels que aconseguim amb els ja amb les quotes dels nostres socis i ja amb algunes subvencions eh, pues, eh, intentem sobretot cuidar el, el producte i cuidar el contingut mm. les idees, i jo crec que això és el, el, el realment important de, dels papers de Mos, que tenen idees eh, que són molt positives i innovadores en molts casos i que estan disponibles per a, per a tot el món. Qui vulgui en paper, en paper, i qui no en, en PDF, però que no pugui ningú dir que no ha pogut llegir-ho, uh mhm. -huh. saps? Que de fet és també molt, molt autèntic, no?, això de, de dir ho gratuïtament, perquè mm. podríem dir, pues, és aquesta voluntat de voler arribar a, a més llocs, o que fa... De, perquè són, són treballs elaborats? Sí, sí, sí, sí. Són treballs elaborats que cadascun dels autors eh, treballa i, i després n'hi ha una revisió, n'hi ha un, tre un treball d'edició, de correcció, de tal, i, i se, se cuida el, el producte. Mm-hmm. I el, encara que el ha a la fi és bàsicament el treball de, dels autors. Vull dir, ahir tampoc nosaltres el que fiquem a l'abast és eh, els mitjans per a que les persones que tenen alguna idea a, a proposar, alguna idea important per al valencianisme, sempre dins de les nostres línies estratègiques, que, que són tres, i identitat i llengua, identitat, llengua i cultura, eh, enfortiment institucional i democràcia, i després el tema d'economia i finançament i tal. Dins d'aquestes línies estratègiques eh, estem oberts a, a rebre propostes o nosaltres també de tant en tant fem propostes a gent per a que escriga i, i, i, i sobretot això ha de ser eh, útil i ha d'arribar a la societat a la qual va dirigit. Per tant, eh, això és el treball que, que, que intentem des de Nexe, que estiga a, a l'abast de tot el món valencianisme, prosperitat i democràcia, no? que és un poc el vostre, Exacte, sí. el vostre triomvirat. Uh mhm. -huh. Molt bé. I a banda de, de la tasca, podríem dir, fins i tot editorial, eh, pel que fa al pensament, quin, quines altres activitats heu, heu difós des de, des de Nexe? Mm. Eh, bé, també eh, tenim la tasca editorial de més demos, també tenim uns quaderns més reduïts, que són els Ágora, eh, tenim un, una pàgina web en la qual també és una finestra oberta per a tot aquell que, que vulgui elaborar articles i publicar-los i tal. Eh, tenim una col·lecció també de llibres Pensar el País Valencià, que estem a punt de treure ja el segon número, que serà Pensar el País Valencià 2, eh, Repensem l'economia, eh, estigueu atents, <laughs> que el traurem pronte. I a banda d'això, eh, jornades i, i congressos en, eh, en guany eh, per a celebrar també el nostre 25 aniversari i eh, aprofitant també la, la col·laboració amb el Centre Morisco Copetiers, eh, la nostra idea és eh, elaborar un congrés eh, per a finals d'octubre, principi de novembre, un congrés important que, que parla de diversos temes. Multilingüisme, economia, democràcia, vull dir, estem treballant en això i, i, i, i, i això és la, la nostra idea. Mm -hmm. Serà un congrés obert al públic o serà, com este que has comentat abans, que era internacional? Mm -hmm. eh, no, este serà obert al públic. Clar, okay. L'altre que he dit eh, és una assemblea orgànica. Eh, les nostres activitats sempre són obertes al públic dir, de tot el que vulgui passar, participar, debatre, aportar, sempre és, és benvingut en totes les nostres jornades, en tots els nostres debats, i en això estem. dir, ara acabem de clausurar la decena edició del Seminari Valencianista, en el qual hem, hem tractat temes com la política comunicativa del valencià i en valencià, eh, el finançament, el tema del model de ràdio-televisió valenciana, el tema de, eh, el tracte de les persones migrants al País Valencià i, i també el... Eh, epa. Home, Eh, sí, la televisió, la televisió. Els, les, persones migrants i el <laughs> I el TIES, tractat, sí, el tractat, el tractat del TTIP, el TTIP. Mm -hmm. sí, sí, amb Jordi Sebastià i Exacte. Adoració Guamán. Guamán. I bé, ja que estem parlant del Seminari dels Valencianistes, 10 edicions, anem a aprofitar l'efemèride. Això vol dir que comença en l'any 2005? Eh, és que també ha estat un poc intermitent, però sí, però, 2003, 10 edicions. Sí, 10 edicions. I, I bé, hem comentat les, les activitats que s'han fet este any, però en general sembla ha sigut igual el seminari o...? Sí, mm. bàsicament sempre ha sigut eh, al llarg del mes de febrer o això, de tindre quatre o cinc sessions amb, amb ponents eh, importants. Bàsicament, quasi totes les edicions han sigut en, en la universitat, lleva d'algunes que hem, hem traslladat a, a, València, al centre, a l'octubre. uh -huh, a l'octubre Eh, i, I bàsicament es tracta d'oferir l'oportunitat de, de debatre i de, i de, de presentar temes a, a, en un entorn universitari amb, amb un cert rigor. Uh -huh. Uh -huh. Que de fet també va haver una època en què aquest seminari convalidava per crèdits de lliure elecció, no? Sí, sí, sí, sí, va haver una època en, en els anteriors plans d'estudi de la universitat eh, vam aconseguir que el Servei d'Extensió Universitària reconeguera que eh, la qualitat de, dels eh, temes que es tractaven i dels ponents que participaven eh, es podia convalidar per dos crèdits de elecció. I a banda d'aquest seminari d'idees valencianistes, el seminari de d'idees valencianistes, que pot ser l'activitat més important que fou al llarg de l'any, probablement, o...? No, en tenim moltes. No, tenim moltes, però <laughs> probablement la, la més important o la que més Eh, les més importants ara per ara són dos, són el Seminari de Badides Valencianistes, estem parlant com a, com a tirant, uh mhm. -huh. i després eh, la Universitat del Tirant, que eh, la celebrem normalment al voltant de la data de, de la nostra creació com a associació, que és el 20 de novembre. Uh mhm. -huh. En la Universitat del Tirant, al igual que, que en el seminari, n'hi han també taules redones, xerrades i tal, encara que la, la universitat sol tindre un, un fil conductor, una, una mateixa temàtica per a reflexionar durant dos, tres dies i sobretot eh, a mi m'agrada molt des de fa eh, dos anys que hem incorporat més eh, ese model, eh, així com el seminari han sigut més com era en la universitat un poc eh, conferències i tal, més a, eh, acadèmiques, encara que n'hi havia participació del públic. En, a, eh, en la universitat eh, el nostre model és un model més obert, més eh, eh, sense taules i cadires, sinó els, els participants en un sofà, una conversa animada i amb molta participació i, i molt de debat amb el públic assistent. I a banda d'aquestes dues activitats també tenim el, el, les jornades 2.0, aquestes són més recents. Uh -huh, sí, les jornades 2.0, si no m'equivoco que ja seran enguany les terceres o les quartes. No, que les quartes, ja. Les quartes, les quartes. Eh, sí, eh, eh, el, com te comentava abans, nosaltres sempre hem intentat eh, anar adaptant-nos també al ritme en què la societat a, eh, eh, anava evolucionant. I en aquest sentit eh, cal reconèixer que ara per ara eh, el món 2.0 que tant li agradava al nostre company Pere Fuset, eh, que ell va ser el que va plantejar aquestes jornades, eh, trobada 2.0. El món 2.0 ara per ara ocupa una part important de la vida de, de tots, de qualsevol. De qualsevol. Jo, tinc, jo no volia fer-me Twitter i fa 15 dies al final un poc, ah, vinga, vaig a fer-me Twitter. I ara pues, tots els dies mires a veure què, què passa. I està bé, reconec que té la seva, oportunitat i tot suma, vull dir, no és tampoc que tot hagi de ser 2.0 però també suma i també és important que eh, la influència de les idees valencianistes estiga en, en, en ese món 2.0 i per ese, eh, per esa raó eh, vam decidir de crear unes jornades també 2.0, més també amb, amb, amb la gent més jove de, de la nostra associació, que, que parlara de, de, de, de, de com es funcionava la xarxa. Al principi, les primeres jornades van haver mm, tallers formatius, aquestes últimes han sigut més un poc eh, experiències comunicatives en, en el món 2.0, vull dir, eh, tractem de que, de, de, de que el valencianisme també estiga present en, eh, en la xarxa, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, Tenim un canal de YouTube per a tots aquells que vulgueu seguir, perquè moltes de les nostres conferències, per exemple, i, i activitats les hem gravades i fins i tot les hem reproduïdes en, en streaming, perquè considerem que, que és important a, apostar per aquestes noves tecnologies i poder arribar ja no tan sols a, a la gent que ve a les activitats presencialment, sinó que, que arribarà molta més gent i fins i tot que estiga disponible aquest material eh, per a que puguen anar visionant i, i que estiga ahir sempre a, a, a l'abast de tots. Eh, perquè també és material de reflexió pot ser més atemporal pot ser no, uh mhm. -huh. perquè al final sempre hi ha una actualitat que uh mhm. -huh. marca la temàtica fins i tot o l'enfocament, però és material uh mhm. -huh. que la, sí. la temporalitat sobrepassa el dia concret en què se celebra sí. Mm -hmm. Bé, al final les xarxes no deixen de ser també una traslació de la realitat. Correcte, correcte. Mm -hmm. I eh, a banda de, de tot això que, que has comentat, pues, eh, també tenim una, una de les activitats que, que a mi més, més uh, eh, orgullós uh, que hi ha, hi ha molts dels nostres socis està, que fins i tot van rebre el premi Abacus, eh, és la iniciativa dels cursos de València per a pares i mares que fem amb les AMPES i amb col·lectius de, de, de, de la ciutat de València principalment, però també de, de, de, dels pobles, en el qual pues, es donem la possibilitat de, de, de, als pares i a les mares aprendre valencià i això jo crec que, que també és important continuar en, en aquesta tasca. Mm -hmm. És a dir, que tenim moltes activitats. Tenim que... moltes activitats. La, la Moca Dorada, quan mm -hmm. també va, va ser un, un, jo crec que un, un, un projecte que ara eh, enguany ja l'Ajuntament de València ja ja agafat aposta, com a totalment institucional. Totalment institucional i molt contents i molt xulos els cartells que van fer i molt positiva la campanya. Però nosaltres, en un moment donat, sobretot a, en les universitats, la mocadora és una cosa que, que, que molts no coneixien també perquè molts venen de pobles on no n'hi ha tradició de fer mocadora i van pensar que, que per al 9 d'octubre eh, recuperar aquesta tradició tan valenciana i, i, i, i mostrar-la en el món universitari era important i també eh, és una de les nostres activitats. Enguany no l'hem feta perquè ja era més institucional, però que, que continuem fent i que jo crec que, que han sigut importants podem dir que una idea que potser no es llança no, perquè el cap i la moca dorada, el gremi de, de forners, la, la, és una tradició que mantingut ben viva, uh mhm. -huh. però este podria ser un, un exemple de com idees que des de l'àmbit universitari van apareguent, al final, al final de molt de, de patiment i de pegar revolcons per ahir, les institucions acaben assumint la necessitat de posar en valor certes tradicions valencianes. Sí, jo crec que sí. Jo crec que, a més, ara contem amb unes institucions que són molt més properes a la societat, que ho estan demostrant dia a dia, que es preocupen més per aquest e-, tipus de tema i que, que, que jo crec que volen canviar les coses i en aquest sentit el tema de la mocadora i apostar per més eh, un valencianisme real i no de paraeta, de postureo que feien els, els nostres anteriors governants eh, ens durà, a, jo crec que eh, en el bon camí de, de, de recuperar més aquest sentiment de, de ser valencià i de, de, de l'important que, que, que són les nostres eh, trets culturals, eh, e identitaris, lingüístics, econòmics i socials propis. Mm -hmm. Eh, molt bé, Gonçal, no? Hem fet un repàs, mm. jo podem dir que absolutament tota la trajectòria del Tirant lo Blanc, no, no s'hem deixat res. Home, n'hi ha moltes coses, moltes <laughs> anècdotes i tal, però bueno, jo crec que el més important eh, ho hem eh, anat xerrant un poc i, i la gent que, que s'hagi quedat en ganes de més eh, ens pot trobar a la xarxa i ens pot trobar en totes les activitats que, que duguem. Eh, si s'ha semblat interessant a algú, jo eh, estem totalment oberts a debatre, a, a continuar treballant amb tots. Mm -hmm. Molt bé, doncs abans d'acabar esta, esta entrevista i a mode de conclusió, tu recentment has sigut nomenat president de, del Tirant, a unes, unes eleccions internes que s'han celebrat fa, fa escassament mesos, no? Va ser en gener de 2016? 30 de gener. 30 de gener de 2016, una actualitat totalment absoluta. Eh, quins són els reptes del futur de l'associació i quines són les línies de treball que aneu a emprendre durant aquest nou període que s'alvira? Bé, eh, l'objectiu central que, que ens hem marcat diguem-ne que sobretot és recuperar la, la vessant formativa més, vull dir, eh, eh, hem estat un temps que hem anat elaborant idees, elaborant discursos, centrant-nos en, en Fundació Nexia i com a, com a associació tirant volem recuperar aquesta vessant més formativa, fer més tallers, fer més jornades i sobretot enfocar-nos a, a la gent més jove eh, i després dins del que és aquesta eh, vessant formativa, eh, també el, el, el que s'ha generat de debat, de discurs mitjançant els demos, els pensar els País Valencià, el Ságora, la Fundació Nexe, hem de transmetre vull dir, eh, hem de, encara que està accessible, jo crec que fa falta més aquesta difusió d'aquests valors, aquesta difusió d'aquestes idees, i que, sobretot, eh, que, que es genere debat. Vull dir, mm, nosaltres eh, aportem un document, però no, un, no és un document tancat, és un document que volem que genere al voltant debat, discussió i que al final entre tots, tots els que participem, es puguem arribar a, a la millor solució o a la millor conclusió, vull dir, a la millor proposta possible per a continuar treballant en, en el que és el valencianisme, que per a mi és la, la millora de la qualitat de vida dels, dels valencians. Mm -hmm. Molt bé, Gonçal, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Eh, jo crec que ja podem... Moltes gràcies, Podem Francesc. donar per tancada aquesta edició de la represa i res, eh, saps que tenim la porta oberta per a sempre que vulgueu.